Sabias que cada vez que se rasga um sorriso, rebenta uma supernova? Imagina os buracos negros que poderias contornar com o leve contrair do rosto, o subtil enrugar do nariz e o fugaz brilho dos olhos. Imagina a expansão das estrelas, o infinito de galáxias a descobrir, sem o franzir das sobrancelhas, o queixo cerrado e impávido e a rigidez fria das têmporas. Imagina como seria não ter o vício da auto e heteroanálise. Olhar as constelações e sorrir.